من سنتين كانت الصورة واضحة ما كان في مع وضد وجهات نظر ما كان في مؤامرات وتعقيدات كنا كلنا منعرف شو صار وليش صار وبسبب مين بس الوقت حليف النظام صار مارق سنتين والصورة اللي كانت واضحة صارت باهتة مغبشة غامضة بركي لأنه صار كتير أشياء من وقتها وما بقى قادرين نلحق بركي لأنه أربع آب هي مجزرة ضمن حرب مستمرة بركي ببساطة لأنه لازم ننسى لنكمل حياتنا بنفس الوقت في شي بيقلنا أنه لازم ما ننسى لازم نضل متمسكين بوضوح بهالصورة بأربع آب لازم نتذكر الانفجار هيك فكرنا بلا ما نفكر لحد ما حدا سأل ليش؟ شو اللي بعد فينا نقوله عن هالنهار وبعد ما نقال؟ إنه النظام تسبب بتفجير 300 ألف بيت وقتل أكثر من 220 شخص انه بعد اربع ايام بس قوص على الناجين برصاص الحي انه الافلات من العقاب هو مش بس نتيجة الجريمة بس احد اهم اسبابها انه انضربوا عيال الضحايا واعتقلون وهددون وعملوا حرب اهلية صغيرة ليشيلوا قاضي وانه هن اصلا مجرمين حرب اهلية وسارقين مصرياتنا وبعمره ما حدا منهم تعاقب بعد في حدا ما بيعرف هالشي؟ نحنا منعرف وهن بيعرفوا وهن بيعرفوا كمان انه قد ما كبرت الجريمه رح يضل في طريقه ليتفادوا العقاب ليش بدنا نذكر بعض بهالحقائق بهالنهار بالذات اذا الكل بيعرفهم قد ما نجرب ننسى قد ما هن يجربوا ينفوا ما بدنا نخلق تاريخ جديد على الرزنامة لمناسبة تذكارية جديدة بيطلع لها نهار حداد وشوية خطابات فارغة مثل 14 شباط و13 نيسان لهيدي المناسبة بالتحديد بعد في معنى سياسي تنتذكره عرف النظام كيف يعطل العدالة القضائية من خلال الحصانات والدعاوى والحروب الأهلية وبعدهم كفى ولما اطمن انه التحقيق وقف بلش معركته الثانية معركته على ذكرى أربعة أب نفس النظام يلي شل القضاء خايف من خيال بناية مدمرة لأنه صمت هالبناية بيحكي كل شي تعبنا نقوله نحن ولأنه ذكرى الجريمة بتشهد على حصولها على العدالة يلي بعدنا ناطرينها على المجتمع اللي بدنا إياه نظام بيعرف كل هيدا خاصة إنه هو نظام العفو العام والجرايم يلي بقيت بلا عقاب والاغتيالات يلي بقيت بلا تحقيق ما بده إيانا ننسى الجريمة بس بيعرف إنه مع كل جريمة بتمر بلا عقاب ننسى كمان قدرتنا نحاسب قدرتنا نفرق بين الصح والغلط ننسى كيف نتخيل العدالة بده إيانا نخسر ثقتنا ببعض نخسر قدرتنا حتى نعيش مع بعض هيدي معركة النظام على ذكرى أربع آب ولهيدا السبب لازم نضل نقدر نتذكر اليوم وبكرة ويلي بعده بتاريخ أربع آب ما عم نتذكر نهار صار فيه انفجار عم نتذكر نهار كانت الحقيقة فيه واضحة محفورة بالمدينة بتاريخ أربع آب عم نتذكر حقيقة بسيطة دولتي فعلت هذا حتى لو الزمن حليف النظام الرواية البسيطة بتعيش مع الزمن دولتي فعلت هذا حتى لو توقف التحقيق وقعوا الإهراءات دولتي فعلت هذا حتى لو ربحوا الانتخابات وصاروا وزراء دولتي فعلت هذا بتاريخ 4 آب ما عم نتذكر نهار صار في انفجار عم نتذكر كل شي قالوه قبل وبعد هيدا النهار وعم ننساه لنتذكر محله حقيقة بسيطة إنه دولتي فعلت هذا ¡Café!